давайте в это. Пошел. Этот в глазах искры. Ну, что, я, я думаю, вот прям вот какой-нибудь из этих вагонов. Давайте по одному только сейчас вот этот чумик, потому что стоит. Вон, чма 3. Короче, вот тот вагон, который на три шестерки Но. Ну. у него посередине. Там хорошая лестница в него. Thank you. Прогоняться. Не, не, перед МЦК всегда пробуют установку, да. Я не думаю, что на таком большом подъеме. на мосту встал? Да, на мосту. Может перейдем в самый последний вагон, раз да, такая это? Электричка едет, как старая. કઈ કહેવાય Да, он за нами. Сюда. Видишь на хвост, как пялится? А мы все, я мы к нему хуй подойдем. Да. Я если Гуляет, маленькая. Не, поезд упущен. Но он так и будет, походу, у хвоста караулить. А, отойди, отойди, отойди за стеночку, за стол. Мало ли машин сейчас сойдет. Типа видишь, что никого нету. Да, даже вот, даже вот сюда. Вот так вот, чтобы его не видно было. Блин, да. Слушай, он уходит. Ка, пошли. Он ушел. Ну как ушел? Аккуратненько пошли. Вообще ласточка проедет, да? Ну, едем вообще? Я надеюсь. Пока красный. Да, Ну, он ушел, я видел, он шел прямо в сторону головы. Да. Что не спрятался за платформу? Нет, сто процентов он шел прямо. Зеленый. Зеленый. на лихобор. Давай ты на последний и держись все равно, чтобы никто не заметил. Но ну, попробуй залезть внутрь последний. Если, если ты увидишь, что никого нет, и этого зеленого чела тоже нет. А если есть, тогда, тогда не надо. Тогда оставайся на подножке и делай все, чтобы он тебя не заметил. Да, пока, пока не проедем. Делай все, чтобы он тебя не заметил, короче. иду сюда? Или это наше? Блять, это он реально. Давай, сына, давай на подножку, на ту, а я на эту. Отлично. Я тебя поздравляю, на этот раз мы окольцевали почти всю Москву.